Merhaba. Bugün günlerden 30 Ocak 2020. E, Benim birinci günüm Tenerife'de. Nereye gittik beraber? Fundación. Próxima parada. Fundación. Correspondencia. No, Union no correspondencia. Ah, es en Barcelona. <laughs> correspondencia. Pia. Dos. Yeah. Destino La Trinidad. In Malta es different destination because of the No, pero huele gitando para refinería. Eh, şimdi nereye gidiyoruz? İnterkambiyo 4 Santa Cruz'dan şey gittik, Meridiana Center'a gittik beraber. Oradan Siyah Malzemes'e gittik. En sevdiğim mekan. Orada bir köfte yedim. Hatta bir tanesini yemedim. İşte burada. Ondan sonra ne yaptık? Güzel vakit geçirdik ama değil mi? <laughs> Daha sonra Tabii bugün ilk günüm ama ilk günüm olması rağmen çok iyi geçti. Onu da onca belirteyim. It was my first day, but started very well. Empezamos muy bien, chicos. Muchachos, muchachitos. He's a muchachito. Fundación Teatro Guimera, Beyler, La Paz, Fuente Vista. Ah, I was doing 50 cruz del señor. Before. Teatro Guimerá, parada con andén central. Parada con andén central. Letter'da dat. Şimdi ondan sonra Cruz de Sanya Konservatuarı Çinlisi, e, Principal de İspanya, eh, Candelaria, Taco. Destino La Trinidad. ¿Hm? point out. Taco. You know that. Okay. It's your Fransız. Casa de tu, tu amigo, no, tu amigo. Huh? I was trying to speak Spanish, but you didn't understand me. No, I was. Mi mamá está que sí, ah, okay. Yeah, I'm thinking of. You're thinking about stuff. What you will tomorrow night, tomorrow morning, from the morning 6 a.m. no sé, algo. Porque normalmente cuando después de tampoco voy a ir y a cocinar ni nada. Do you remember? Yo algo. Last time, time we survived each other in Travia. de pandeo, In here, I was sitting in here. You, you never think that we will meet again, but my first time today, chicos, muchachitos. Good night, buenas noches. ¿Quieres que te acompañe? Güey, no me acompañe. Parada con Andrés Para que después te violan y es mi culpa, te necesito más. No me violar. No, pero que te acompañe. Que no, muchachos. Está bien. No me va a violar. Le pongo bien, le meto con la nariz. soy muchacho.